اگر شرایط وطن ما آرام باشه جور می بود ما می زندگی رو برای تمثیل کردیم به تمثیل برو توجه شود اجناس انوال سینما پومیر مال امی ما شماست برای و حالا دوری برای توجه دیگه چیه، سینما برای در ما نگاه داریان، توجه جدید لطفا در ازای نظافت سینما توجه جدی نمایید تماشاچیان محترم از انداختن اشیای باطله و کسافات در زیر پا و سر و صدای بیجا در داخل سینما جدا خودداری نمایید گفتم سینما جای خوبش نیست تسارت که در زارات کنم مگر میره چند سالیب نو دهش داده ولیکن وطن ما من پیشتر گفتم که بسیاری است که وای وای وای با میرم نوکری وظیفه دیگه همین سینما بازم چش شوق ماست دیگه به خاطر که جای تفریحی است و فلمان هم خوش داره کنم چی نیست اگه هر دیگر رقم دل ما تنگی میکنه میریم اون طرف سینمای با میلم سینما کنه رو بشه چقدر جنگ تو کرد در سال شاد توصیر دقیق تلاشی کن برشان بگو که داخل سینما چند اجازه نیست سه نسل خراب من دیر تکریفون با دی فیلمون لین کیولی دل باید ذهنیت شان طوری که از دیگم آدم نبرای بدتر حتی آیات آدم در خطر می باشه یک تهدید شوه از جانب کسی یا سینما بسته شوه و خودش یک تهدید برای فرهنگ است پس ما مردم تشنه سال هستیم و هر فرد بر افغانستان که از تشنه سال است هموطنان عزیز با تالار سینما پامیر خوش آمدید